target. Covering you. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه 生产工作已经完成，后续测试工作顺利推进。 Brasil. o Globo Rio de Janeiro.